准备三个球，还有四、三、二、一，来了！一下完美！三，我开。你可以看，你你你们看一个。一号，一号再放。不行。 知道吧？你好，来嘲讽一下。优先关注一下 Red f a n d h e 的血，他跟我们连线。啊，瓶子，瓶子出来了，瓶子出来了。老弄的？四号开了吧？对，开，现在。对，大饼月亮，对，完美。啊，对，一半以上才断。啊。 嘲讽了，嘲，炸吧你嘲讽开怪，炸老你嘲讽开怪。出现了，出现了，看着去。啊，对，打断骷髅。三队下一个打断，打断骷髅，一半以上才打断，完美。我开大招。三号三号，我嘲快躲开！把大怪打掉吧。 歪博的血量，歪博的血。瓶子，瓶子，瓶子，等级上了，等级上了，会连跳。接连跳，连跳。三、二、一。去拉回去，把 s 拉回来。这边来。 对，你们现在就是尽量别往里穿了，然后就变出来。对。瓶子现在是还是三级的，会连跳的，这个瓶子会连跳。OK，回来吧。我嘲讽了，知道吧？ 三号屏，等一下会有连线，你们一定不要，不要碰到那个红线啊！啊，对，一半以上断条。我操大怪，我操大怪，赵老板。四号四，三队准备骷髅打断红线，红线优先处理。下一个我来骷髅，下一个我来骷髅，如果被打死了， 大宝我嘲讽，你嘲讽大怪。别别别！大怪打掉，对。三号瓶子等一下会转，你们小心一点。中间的人。好了，会连了，然后会转。来了三个瓶子，还有四、三、二、一，小心点，别碰到那个红线，千万别碰到那条红线。完美，完美，完美，完美。 三号瓶你们准备要放，这个瓶子借一下就行了。现在还等级一，放三吧。我操，够了。两个怪，两个怪也是一样的，m o 是血，m o 是血。吃糖，吃糖，说完没血的吃糖，半血一下的吃糖。我嘲讽你嘲讽大怪赵老板。二队，二队线断，一半以上线断，一半，这个也是二队断倒了，断。只有三队，三队骷髅，三队断骷髅。 全都有激活吗？冷静啊！我开大招，换槽三二一换。能打过到十趴，慢慢来。OK OK。慢慢来，慢慢来。大怪准备来了，大怪放大兵，大兵。哎，他不能动，这个可以解吗？可以。用离他，来，格林。 哎呀！我我朝大怪二队毒到一半断，这个小怪不用管，一起 A 三队帮忙端一下那个小怪，对，把包打掉，把包打掉，把包打掉，端把包打掉，一趴一点一，打掉打掉打掉打掉，漂亮！啊，到